mamă! Los acasă să la baie, fac și un masaj la coaie. Ce aș face? Pasan roșu și pasan roșu?